Ya langsung saja kita saksikan pentas bubar dari Karanganyar Taman Kebudayaan Yawiji Sastra Esek 2. Selamat menyaksikan. Eh. 我感觉有点。 five iki bawar terus nggih mboten ini bawar serana oh lha nggih tapi bener toh bener iki toh saking korea mboten padane mama alah lah biasa wae lho dolanan lampu e monggo monggo Protection ini, langsung buka, buka deh, jadi buka tadi. Kalau di bawah ya. Wah, Kecepetan nih makanya nih. Ah, tadi ngamen dua di tenda. Sorry loh mas, aduh banget tuh mas. Aduh kamu. Ngawi gemah lipar lan tenan. Gemah lipar gembang-gembang. Ora apa-apa, yang biasa biasa. Hmm. Grup musik. Grup musik. Yo pemah Mas kanan lagi buka saiki yo bar mancing monggo. Iki wis siap mancing. Wis siap apa meneh? Lah, kowe bukake jam pira adane? Yo ngene iki, yo jam pira iki? Lah aku iki mangkat kecepetan. Ora, bener ngene iki. Lah aku hibur sapa nang kene? nek wong tuku ngene iki. Jare aku kon ngamen ning kene, kon ngejob ning kene. Jare kon Iya. Jare kon misi 15 album ngono apa ya? Iya, no. Bayar larang kok. Oke, ora ngasih menggok nah. Masalah eh, wis salah buta mbring ter MP3 ya. Tak sisut kae eh, nek no. Bisa kurang ya, Mi? Iya. Kok tak sih nang ngono. Eh, buka-buka kono sik, Mi. Oh, wis. Suara kiri mana enak? Sulap pengen ini sulap. Malah kayak anu ya. Eh, ini saya utang utangnya loh. Di mana saya pakai lah? Tiga orang kami pelak. Ini saya pakai lah. Iya, yang apa apa kayak itu. Aku ya, mau nggak? Tanggapnya. Senang saya pakai tahun yang berapa no? Hmm. Eh iya. Kaya. Iya. Kaya ngono? Iya lah, bu. Besurong. Besurong, besurong. Besurong, besurong. Besurong, besurong. Besurong, besurong. Besurong,

apa? gak seneng seprit, seprit alah, puter enter sepritnya enternya apa nih? banyu putih mulai di banyu putih kok kok lah, uang luar negeri ya? temen banyu panas paling gula sidik iya, kuih lah kopi ini ngomong nih kopi ya, sedang kopi papat alah, alah sedang kopi papat bisa kan? Gak mau mas mas ini kopi ya? Gelas cilik weh. thank you tapi gini yo gini gini orang punya lo duit ki utang apa bayar ya harus dilebokin catatan mana utang ketika itu ya enggak mau ya kurang tiga kopi gue sejuk ya dah langsung gawe cocok karena hal ini ya kopi ini terus udah nih utang hmm? pi cuaca nah aku mau anu mau coba Facebook mau coba Facebook oh tak Facebook itu ya hari baik hari baik pensiun apa pensiun apa pensiun apa hari baik Jumatan ramai udah Yang kita beli jumatan nih Ya jumatan, aku ngarep dewi oleh untuk <laughs> ngarep imam. Ya orang aku ngarep dewi. Jumatan ngarep imam, bos. Jumatan ngarep imam ya. Kirangan. Belum <laughs> betul tahu jumatan. <laughs> Ada dini pak. Yang lo mancing toh, kena laram jam sebelas. Iya. Lah kok HP keli? Kelly? Yang lo tahu jam Eh turang kali pernah mah? Lah mulai noni pulang gini kali pokoknya ngantuk, ngantuk, ngantuk, ngantuk. panas. Ya. Lah iki gorengane walah. Anget iki. Iki panas. Tim musik prajatah gorengan, Mas. Ah oh. niki anu, Mas. Persmanan mbok dhewe. Mbok dhewe kok mbok dhewe ya. Oh. oh. Ya. Saya kok bola dhewe. Lah anggap bae Mas dhewe, Mas. Nggih. Piye-piye, Bang? Mecet apa? Mecet apa iki? Nah, kaya buleng ada semua. Nah, nyamai ronda. Piye, itu gawe nurung? Ya durung ya kahanan kok ngene iki ya. Iya, iya. Kok aku isane mung modang madang opang ngopi udat ya. Pengalaman kerjamu umur kerja bakti ya boleh gawean. Iki se <laughs> minggu ini. Minggu ini. Kerja bakti ya. Anun. Eh, tumbas Mas. Wah, monggo Mas, nalarin. Ya yangan nek eh, ndi ya. Monggo monggo. Napa pesen apa? Masa jajanan es teh? Anu, putih. Apa? Cawe apa? Udang putih. Ya jangan udang putih. <laughs> masih telung gawene es teh beli wedang putih gelasnya sih nalar juni jane. wah kalingan bisa apa ini kia kalingan apa ya tau yang jangan bisa tahu aku juga ini yang jangan apa ya terus pak ah. ah. aku juga jangan nah. biangnya tapi nah. apa ya itu yangnya iya iya iya iya tapi pak mana yang mana pula pak oh sejenis papaan lah papaan Nah, aku yang nunggu pisang. Ya, aku nunggu. Baper lah, Lah babal-babal apa ya anu mbek tang Aku ndak aku nom-nomani yang yang ini. Yang ku jalui minimalan. Maca late. Ini minimal. Minimal. Minimal. Eh, Jangan lah ini mukok jare. Jangan mulir sing cilik iso. <laughs> Nek iku ngene mukek-mukek. Yang ku kuwi lho nek jare iki mukok-mukok jare. Lah doyan. Asine yang mur kok mangan iki. apa? Mangan multo yang ngene. Mangan multe multo apa? Piye to? Iki rekaman lucu ora lucu to Lah yo aku wong ben lucu tapi rasa lucu. Lah iya iki garing pol nih ya. Iki piye ya lek batulan kok. Lah iya. Lah nek perkembangan enek dek lek musik saiki dek. Musik enek. Request boten. Request no. Kuwi tak undang mer wisu tok. Lah jenengan request Mas, kula garap. Request Mas. Napa? Iki kayak banyak banget. Request nopo garap. mah lagi orang mana? Kalau <laughs> cak cak bener Aku request request request. nopo. tim mana anu? Bi. Aku di Tony Q. Engkau lah nopo. Yes, nopo kono weh, jagungan asep weh. Ya, bingungnya biji terus jadi. Ini dia mah, dia ceban orang. Aku jangan jagungan orang. Oh, iya, ini jaringmu berapa Korea? Aku tau. Oh. mulai sasi wingi ngene. Oh, ento apa nang? Lah aku lak corona rene iki lho. Oh. Langsung pindah nang Korea. Terus tak kira kono nang Korea. Lah kok malah mubal ning eh, <laughs> ngono to. Corona oke ngono, Mas. Oke kono timbang kene. Corona ora eneng yo. Ora eneng. Ora eneng dira ketok nyatane. Ini aku ora percaya, Mas. Sopo? Bener lah. Buta kontrolnya teko. Eh, eh ngene banget trene. Ini wangi ati. Apa? Bang apa? Masalah dia kalah main. Ditinggal. gali dulu ini kebilan ini bayar jadi anu kita kita aja libur kan yom terima kasih loh Om Jelombor, Assalamualaikum Waalaikumsalam, biar lu ya Waduh, gue tambah bagus tau <laughs> Biasanya lah Tambah gue lah, lagi sih Lagi aku lho, soyot gue, soyot nomi <laughs> Dewa aku tambah menggoda. <laughs> Iya om. Iki saya dua head iki. Oh iki. Eh. Oh jamur tambah gede malam ya. Ah. Lah iya mangan diteriba. Eh. Kupen eh. lah iya om. Ah, aduh. Enggak mas. Eh ngundi Hah? Cing ngundi. Ya apa mau omah iki lah wis wektune tanggal piro ya to? Kita tanggal piro ya? Alah rasane limur, rasa kakean limur. Eh mbok ada tamu teko ya mbok di piyekne ngono to. Oh, iki oh. lho mau njuk napa jenenge? Ah, mbok ngono. Jarane wong-wong iki pembeli adalah raja, ya to. Nek ora ya. Eh? Nah, Dang, aku opo? Enake opo iki? Ya kuwi enak. Es teh, yo es teh, wae aku. Tunggal mawon. Di bengi ngombe es ora watuk pilek to. Alah aku iki menentang alam kok aku ya Asli lho ya, jeneng jek jek padi-padi menika. Eh, dek, gulone aja gulo lho. Sakare mbe masih. Eh, kowe iki lho, piye? Iki wis kliwat deadline ibaratnya Deadline. Lah pripun ya, Mas? Yo kita dibayar lho. Saiki kahanane kok ngene, Mas. Kahanane jenengan ngerti kok. Alah. Lah mau ngabrakan kahanan aku yo kena iki lho, pandemi-pandemi ini aku yo kena. Yo ora mung kowe tok. Piye? Saiki dagangan ngerti kok warung-warung iki sepi mboten. Alah, lah iki lho, Saiki senek wong giang-giangan lho. Iki lho, kadek jaman mekar enek ngasih saiki enek terus. Terus lah penghasilanmu lah soe akeh. Enek kosik meneng ngasih. Iki lho, enek pegawai wedok. Saiki enek live musik ya toh. Enek live musik berarti kan warungmu soe berkembang, saya sukses. Oh. Kudune utangmu gedang dibayar ya toh. Kepahamane wae lah. Aduh. Mengkei keringan apa Mas? Lagi keringanan lu. Keringanan opone lho. nenten lah ini karena nih di kerum dibuat nenten nih saat segini dagangan udah sepi oh iya iya kan itu banyak putih ah masa ngono dulu kan eh, oh. lah oh, oh. lah buatan masak oh enak tambah melas tuh yo sana rame rame anu bayu ini ki lah guna di kantor mana lamaran kalian loh rasul alah jarnya kue deben wes kelamar neng bangko no aku ngelamar neng bang BCA yo minimal pendidikan SMA Lah kowe opo? Aku lulusan kuliah ya. Heeh. Piye? Lulusan kuliah Peter. Oh iya, kudune iso ya. Kudune iso.